お遊びならフランの相手でもしててちょうだいそうね正直に白状すれば考えてあげてもいいわよはあだからはい何その手返せ賽銭箱はあ何の何の話話ややめろってあれなんか今当たりましたちょっとパーチュリーまだ話の途中なんだからしっかりしなさいよ パチュリああ